السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس السادس ولدينا اليوم حرفين العين والأظ أظ حرف الظا اجعل لسانك وكأنك تريد أن تعض عليه ولكن دعه بخفة وحاول أن تجعل بقية لسانك أيضا في الأعلى والآن حاول أظ أظ أظ حاول تتدرب عليها هذا الحرف من الأحرف الصعبة لغير العرب أذ في اللغة العربية لدينا إذ ولدينا أذ واليوم سوف نأخذ أذ ظ ظ أذ ظ حاول بي نبدأ بحرف العين يترتب هكذا لوحده ويكتب هكذا على السطر ويكتب ها وفي بعض الخطوط العربية يكتب هكذا وأما الظهر تأتي هكذا وتأتي هكذا وتأتي وهذا هذا يكفي هذا يكفي لأن ال لأن الذي أريد أن أكتبه سوف يكون مثل هذا إلا أن هذه خط منها سوف نرى الآن في الكتاب آه. آه. كما قلنا ضع ألف قبل الحرف الذي الذي تريد أن تلفظه أع أع أض ظ أض ظ أع ع ع ع ظ ظ ع ظ حاول بها طبعا هذا الحرف لفظه صعب ولكن على التدريب سوف تراه سهلا كل شيء في التدريب سوف نأتي الآن إلى المثال الذي كان بسببه الدرس الخامس والسادس الدرس الخامس والسادس أخذنا في الدرس الخامس حرف ت وأخذنا حرف أغ أغ كالعين ولكن عليها نقطة وأخذنا أيضا حرف ألا هو اف اف اف اف ف هذه الأحرف الثلاث والآن سوف نجمعها في جملة واحدة أ سوف أقول لكم الجملة حتى تحاول أن تكتبها لوحدك ثم ابدأ معي أستغفر أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه كل حرف أخذناها سوف نكتب الآن الجملة أن اس ت أغ اف ار هذا حرف الراء اخذناه ار استغفر آ مؤثر آ بخفة ال ال الله الله آ آل لع آه هذه أو هذه لا يهم أو هذه حسب ما أنت تشاهد أنك تحتاجه طبعا في كتابة في قلب الكلام لم تعد هكذا تأتي مقصوصة تكتب هكذا في بعض الأحيان مثال على ذلك آه لكن في تخطيط الخطوط مثلا لا عب لعب لا أعب لعب نكمل هنا العظي ع أض نقطة مهم أن تحفظ أن لها خط ونقطة خط ونقطة الع أو إي إم نقطتان العظيم العظيم و أ ت ou أتوب أتوب إي i, ال إلي يا و الها إلي أستغفر الله العظيم وأتوب إليه المثال الثاني سوف نكتب كلمة العالمين هذه من القرآن non Un... كل كلمة أخرى آية من القرآن سوف نكتب آية من القرآن إن إن إن إن, إن Tão. Ta. Tal. Öf. Em talver. in tagfir lahum el lah eh lah eh lahum la eh lahum em in تغفر لهم إن تغفر الأهم لهم إن تغفر لهم فإنهم فإنهم ف إي إي فإن نون إن نون اقرأ معي إن نا إن نا إن تحتاج إلى ماذا؟ إلى شدة إن ن فإن okay. فإنهم فإنهم فإنهم ما بين فإنهم عبادك آه، عبادك لن نكتبها لأن فيها حرف لم نأخذه بعد يكفينا إن تغفر لهم فإنهم أيضا آه، أخذناها ولكن كلمة عبادك لم نأخذ حرف الكاف فيها فلن نفكر بها اليوم نأتي إلى مثال آخر سوف نأخذ مثال غافر حاول ان تكتبها لوحدك ثم اكتب معي غافر غ نقطة آ غا غا فر اف ار غافر غافر مثال آخر غلام غلام غ غ ال آ هنا مثال عن العين عاد مثال عن الظهر ظافر ظافر اكتبها لوحدك ثم اكتب معي ظافر ظا ظا اف ظا اف ار آه طبعا على سطر هيعتل ظا ثيرب مثالا على الأغ غدار الأحرف كلها أخذناها غدار اكتب غدار غدار تعال نكتبها معا غد يعني الذي تجد فيه صعوبة في داتا اكتب أحرفها ثم اكتبها مثال غدار غد أغ دا غد دار غد غد دا غد دا غد غدا شدة غدا آه غدار كتبت أحرفها عندما تجد الكلمة صعبة الآن أوصلها غ اد شدة بجانبها آ ألف ثم الراء لا تنسى النقطة غدار غدار كلمة عرب ع عرب ع عرب ار عرب ب عرب عرب اكتب كلمة ظلام دائما أوقف الفيديو واكتب لوحدك ثم أعد تشغيل الفيديو واكتب معنا ظلام ظ ظ ال كل شيء لدرسنا لهذا اليوم نشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته